Bueno, paixo, nire asmoa pixka da asaltzea emetik bederatzira lizarraldean pos, gure dinamikaaren nondik norakoak, ez? Orduan, e, bi zutabe nagusi izango ditu, alde batetik aurre lanketa eta beste alde batetik bederatzean bertak, eh, egunean bertakoa. Bia galabia garrantzi berdinekoa guretzako. Bai, e, lizarraldea da eskualde bat, egun da berrogeita herri dituena, eta oso zabala. Orduan, hemen ematen dira lehenengo e, arriskua edo, edo lehenengo oztopoa badena herrien arteko distantzia eta bigarren oztopo bat da Lizarraldean historia berrian zehar ez direla preso asko egon. Orduan, jendeari presoen inguruan hitz egiteak oraindik ere ematen dio olaxe e, eh, reparo pixkan. Bai. Eh, entonces, bueno, hemos decidido eh, hacer un manifiesto un manifiesto que, en resumidas cuentas, lo que se pide, el, el respeto a los derechos humanos para las personas presas y el acabar con todas las medidas de excepcionalidad. Y nuestra intención es eh, tres cosas. Que lo firme el mayor número posible de personalidades diversas de Lizarraldea, que lo firme el mayor número posible de entidades sociales, culturales, políticas, sindicales, deportivas y demás, y que lo firme el mayor número posible de cargos electos a nivel individual de todos los municipios y concejos de Lizarraldea. Entonces, esto da un juego eh, bastante chucun y bastante curioso, ¿no? Nos hemos dado cuenta porque es más fácil que llegar a un ayuntamiento y se consiguen unas fotos muy curiosas, se consiguen en municipios en donde quizá hay ocho concejos, estamos consiguiendo que el 70% de los cargos electos de, todos los concejos se adhieran a este manifiesto. ¿Vale? Entonces, un poco la blanqueta que estamos haciendo es esa, ¿vale? Sacaremos un vídeo, eh, lo mismo, como son muchos pueblos, pues en todas las dinámicas que tratemos de que hagamos, eh, tratamos de meter a gente eh, de toda la geografía de Lizarraldea para que los pueblos se sientan que son parte de esta dinámica, que no es una cosa que solamente toca a Lizarra. Hemos puesto la ronca, el reto muy alto, en 500 personas. Sería algo inédito en Lizarra con el tema de, presos y presas vascas. Así que nada, egurre eta denak Cabrera.